አላላት። ደህና መሻችሁ፣ ደህና አደራችሁ። ቀንና ማታ ተዛባብን። ወደ ልትጓዝ ነው? እሺ፣ ወደ ስራሽ ግቢ። ወደ ልትጓዝ እኔ ምን ስራ ተገኝ እኔ ሰልችቶኛል የስራ መደብ ማስታወቂያ ማንበብ ከእኔ ታጠቅ አምስት ሳንቲም እንዳትደርስ ከልቤ ነው የምናገረው። ያኔ ከዛ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጥሩ ውጤት ስትመረቅ በደስታ ብዛ ድል አድርጌ ደግሼ ነው አለ። የጎረቤትን ህዝብ እንደዛ ስጨፍረ አሁን ስራ ጠፋ ማለት ምንድን ነው? እኔንም ጥሩ ከእናንተ አላቅም እናታችሁ ጀመራለሽ። አዲስ እየተገነባ አካላችሁት ሆቴል ለምን ጥበቃም ቢሆን አይሰራም? ችጅል እንኳን ይህንን ታስባለ። ጥሩ ሀሳብ ነው። ልክ ነች። ካለበለዚያም ደግሞ መማር ተረንደው ጋሼ ከበፊቱ ይማር እንጂ ምን በወጣው እኔ ግል ስራ እንዲኖረኝ ነው የምፈልገው። ስማሹ እኔ ድካምን እንድታቅ ብዬ ነው። እኔ አሁን እዚህ ያለው ትልቁ ድርጅት ብዙ ወጪ ስለጠየቀኝ እሱን ካጠናቀቁ በኋላ እንዳታስብ ከአምስት ከስድስት ወር በኋላ አሹ የሙት ነው። እኔ ታጠቅ አይደለሁ። የፈለግከውን ነገር ከፍትና ቅር እንዳይል ነገር አትብላ። ይቅርታሽ ፍቅር አባባ እኮ ነው የቆየ ምንሽ ነው አለሽ ጉድ ሆነናል አርግዘሻል ተባልኩ በዚህ ሰዓት ብዙ ጭንቅ አለብኝ ይልቅ ምንሽ ነው አለሽ እየቀለድኩ አይደለም ሆድሽ ውስጥ ልጅ አለ እኮ ነው የተባልኩት ለምን ዝም ትለኛለህ? ምን አማራጭ አለን? ይህ እንዳይመጣ አስቀድመን ነበር መጠንቀቅ የነበረብን። ራሴን አሳልፌ መስጠቴ ነው ጥፋተኛ ያስደረገኝ። ፍቅር የሚከፈለው መስዋዕትነት ከፍዬም ቢሆን ትወልጃለሽ ውዴ። ለእኔም ለአንተም ይሄ አይበጀንም። ትንሽ ታገሽ። አባባን ጨቅጭቄውም ቢሆን ገንዘብ ጠይቀዋል። በቃ የሆነ የራሱ የሆነ መተዳደሪያ ካለን እኮ ምንም ሊያሳስበን አይገባ። እስከ መቼ ፍቅር? ሁለት ሶስት ወር ብቻ ታገሽ ሆዴ ቢገፋስ ቤተሰብ ሳውቅ ማሚስ? እሺ አባባና ወንድሜ ከሰሙ ግን ይገሉኛል። ፍቅር እሺ፣ እኔ ምን ላድርግ? ያለሁበትን ሁኔታ ታውቂው የለ እንዴ? ጊዜው ሳይሄድ ማስወጣት አለ ፍቅር ባጣሽስ ታስፈልግኛለሽ። ሽማግሌ ታልኮ ታገባኛለህ? የዛ ድፍረቱ አለ? አየህ፣ ዝምታ ነው መልስ። ምንም እየተረዳሽኝ አይደለም ማለት እሺ፣ አንተ በእኔ ቦታ ብትሆን ምን ታደርጋለህ? እሺ በቃ እሺ፣ እሺ በቃ ምን ነው እማ? እሷን ነፍሷን የማረውና ለመሞት ስታጣጥር የሁለታችን የረዥም ጊዜ ወዳጅነት በልጆቻችን እንዲቀጥል ቃል አስገብታኛለች። ሁልጊዜ ልነግርሽንና ጊዜው አልነበረኝም። አሁን ግን ከኔ ይውጣ ልጄ። ያለበትን አድራሻውን አፈላልጌ ያስተዋውቅሻል። ካገባን መልካም፣ ካላገባን የሞት ጓደኛዬን ቃል ጠብቂልኝ አደራ ልጄ። هذا الرش zorun zor, zor, zor. Zor zor, zor. var yedin omuz vurun ya. Dayı. ምን ሆነሽ ነው? አግኙና ተቀምጣችሁ ስለ ጉዳይ አውሩበት። ላምሪ፣ ቀላል እኮ አይደለም። ምን ብዬ እናግረዋለሁ? ቢጨንቃኝ ነው። አልፈልግህም፣ እንዳትደውል። እኔ እኮ ናፍቀኛል። እናንተ ደግሞ ተለያይታችሁ ላትቀሩ ልብ የምትጠሉት ነገር አላችሁ። Ini bakal. Itu itu deh. Ini bakal. ይጂ በቃ ወይ ግን እናንተ አላበዛችሁትም እንዴ? ስሚ ስሚ ስትመለሽ ቲማቲምና ሽንኩርት ነገሮች ቦጣሻ ምን ተናገሩሽ? ኋላስ እነሱ ከመናገር መች ወደኋላ አይጣል። አሁንስ በዛ። እና ለማስወረድ ወሰንሽ ማለት ነው? ከዚህ የተሻለ አማራጭ የለም። እነሱ ናቸው ሰላም ሁሉ የሰፈር ልጆች አርላችሁ እንዴ ለምን የምትናገሩ? እናንተ ምን አገባ? እንዴት ነው የሚያገባ? እንዴት ነው የሚያገባ? ሰፈሬ ነው። ኧረ እንዲህ እንዲህ እንዲህ ነው። ኧረ መናገር የሚያስችል እድሜ ክልል ላይ ነሽ። የእናቴን ያደራ ቃል ተቀብያለሁ። ለአምሬ እንዲረሳዬ ነው የምትፈልገው። ስንት ዓመት ሙሉ የገነባሽውን ፍቅር በቅስፈት ከመናድ ሌላ ምን ጉዳት አለ? ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ብትናገራት ማለት ነው ይረጣልሽ ሰፈር ስለሆነ ነው። ናስና ና እጅ ና ይህንንማ በቅርቡ እናቱ ቦስ አልተመታሽማ? ኧረ ምንም ሰፈሩ ላይ ነገ በሩ ላይ አክስቴ እዚህ ምንም ደህንነት እየተሰማኝ አይደለም። ከአባባ ጋር ምንም መስማማት አልቻለ። ስለዚህ በቃ አንቺ ጋር መጥቼ ለትንሽ ጊዜ ማረፍ ፈልጋለሁ። አሹዬ እዚህ ብትመጣ እኔ የሚደብረኝ ይመስላል። ደግሞም ታውቃለህ ብቻዬን እንደምኖር እኔ ያልኩት እናንተ የሌለው ማየት ትፈልጋላችሁ ነው። እንደዛ ትበይኝ አልኩሽ አይደል? እንዳያክስ እሺ፣ ናሽ ደስ ይለኛል። እሺ፣ ቻውሽ የኔ ዘልዛላ መጣሽ። ሞባይልሽ ለምን ተዘጋ? ባትሪ ጨርሶ ነው። ነይ በይ ቁጭ በይና እናውራ። ዘልዛላ ነው ያልሽው? ለዚያውም በአደባባይ እያዋረድሽኝ ዘልዛላ ናት። ለመሆኑ ማርገዝሽን ከሌላ ሰው መስማት ነበረብኝ? ውሸታቸውን ነው ማ የሰው ወሬ ነው። ምን ጭራሽ አይንሽን በጨዋጥበሽ ውሸት ላምሪ ቤትም ሄጄ የለችም። ስደውል አታነሳም። ምን ሆና ነው? ለዛሬ ጠዋት ተቀጣጥረን ነበር፣ እስካሁን አልመጣችም። ስልክም አታነሳም። በቤተሰብ የተፈጠረ ችግር አለ። እንደምታውቀው የማታውቀውን ሰው ለማግባት መገደዷ በጣም ረብሿታል። ምን እያልሽ ነው ላምሮት? እንዴ እስካሁን አልነገረችም? ሄሎ፣ ልሄድ ስለሆነ ለመጨረሻ ጊዜ አግኝቼ ልሰናበትሽ ለዛ እኮ ነው አድራሻዬን የነገርኩሽ። ጀርባዬን ለመስጠት እንደፈለጉ ከላምሮ ስለሰማ ይቅርታ። እንዳልጎዳ አዝነሽልኝ ብታውቂ አንቺን ማጣት ነበር የበለጠ ለኔ ጉዳት። ይቅርታ አልኩ እኮ። የአንቺ ይቅርታ የእኔ የተሰበረ ልቤን የሚጠግነው ይመስልሻል? ለማንኛውም ይቅር። ትታኝ ወዴት ትሄዳለህ? አንቺ ጋር ምን አለኝ? እኔንም ይዘኸኝ ሂድ። የማቆም ሰው ያለ አንዳቸውንም አታውቁና በጋሩ የተቆሩ ቤት በስራ እሙዬ እመቤት የላችሁም እንዴ? አቤት ፀሐይ ድካሙ እመቤት ቤቱን እንዲያዝረክካ ወዴት ሄደች? እመቤት እሙዬ! እንዴ እቺ ልበብስ ቤቱን ከፋፍታው የት ሄደች? እመቤት ትምህርት ቤት ሄዳ ይሆን እንዴ? ወይ ጉድ! ምን አይነት ልበብሶች ናቸው? በር ተከፍቶ ይኬዳል እንዴ? ምን አይነት ነገር ነው? አለው ላምሪ። ደህና መሸሽ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቀን እኮ ስደውል ስልክሽ አይሰራም፣ የሙዬም ስልክ አይሰራም። በደህና ነው? አይ ደህና ከሆናችሁ መልካም። ስልኳ እኮ አልሰራም ሲለኝ አሳስቦኝ ነው። ደህና ደርሽ። ታዲያ ምን አዲስ ነገር አለ? አያሹዬ ጎረምሳ ስትለያዩ ማየት አልፈልግም። የሚመጣውን በሙሉ አብረን እንጋፈጣለን። በዘመነ ዘመን ጠልፈት አመጣልኛለህ ሚስት የሚገርም ነው እኮ እኔ የምልሽ አታያትም። ኧረ እባክህ እንዳቧጭርህ ትቧጭራለች ብቻ። እኔም አልጠጣሁም። ወተት እኮ ነው እየጠጣች ያደገችው። ትቀልዳለህ እንዴ? ቀን እንዴት እንተኛ? በእናትህ አሰቃየችን አንዴ ጮች የእሷ ድምፅ እኮ ነው ያለኝ። ማን አለ እኔ የምለው ቤቱ ግን ክፍት እኮ ነው፣ ኧረ እኛ ከምን ችግር አለ ብለህ ነው? ዝም ብሎ መግባት ነው፣ ማን እንዳይገባ ብለህ። እኛም ከፍተን ገባ እኮ ስራ ነበርኩኝ። እኔ የምልሽ እሙ የሚነግረኝ ነው እንዴ? ምን ይሄ እኮ እብድ ነው። እናንተ ዘንድሮ ልጆች ቀብድ ካልያዛችሁ አታገቡም። በቃ አይደለ? እርጉዝ ናት እኮ ነው የሚለኝ። እሱ እኔው አሳድጌ ቀድማ ልትወልድ ነው አይደል? የሚገርም እኮ ነው። በቃ እስቲ ጋደም በሉ። ለምን ውስጥ ገብታችሁ አተኙ? እዚህ ግን ይመቻል። ይሄ አሪፍ ቦታ ነው። ደክሟቸው የለ እዛ ተኙ። ግድ የለ እዚህ ተኛለሁ። ደግሞ ምን አንተ ማሚን ያመጣኸው? እኛ እንደሆነ ጣጣ የለንም እናቴ። ፈታ በይሽ እንዳፈሪ እንደ ቤትሽ ችግር የለም። ቆይ ደግሞ ብቻዬን ነው የምመጣው ስትለኝ አልነበር? ቢያንስ እንግዳ እንደምታመጣ ቀድማ አትነግረኝም ነበር? እስከ ዛሬ ልጅ ባይኖረኝም የእናት አንጀት እንዴት ሰብሳፋ እንደሆነ መገመት አያቅተኝም። አስበኸዋል? ስጠፋ ቤተሰቦቻቸው ማበዳቸው ይቀራል። እንዳታስቢ አይሆንም። ስንት ነገር አቋርጠን የመጣን እኮ መፍትሄውን ሽን ስለመሰለን ነው። አሹ እኔ እዚህ ስለመቆየታችሁ ቅንጣት ታክል ቅራኔ የለኝም። እና ታዲያ እኔ እያልኩ ያለሁት እች ልጅ ቤተሰቦቿ ሲያጧት ምን ይሰማቸዋል ነው። እኔ ተጠያቂ መሆን አልፈልግም። እስከ ነገ ጧት አገርሽን በቃ ተመልሰን ይልልሻለሁ። ይሄዳለውን ምን አምጣው አሹ Muy cool. እኔ ስመጣ ወዴት ነው የሚሄደው? እሙዬ አሹ እኮ እልኸኛ ነው። ማድረግ ያለበትን ነገር ከማድረግ ቅንጣት አያግደውም። ሳሳድገው የተረዳሁት ይህንኑ ባህሪውን ነው። ይሄ ባህሪው ለክፉ ይሰጣል ላግዝሽ። ግድ የለሽም ይጃረፍ በይ። እሱስ ቢሆን ነገም የማይደገመውን አጉልም ታስለምጅኛለሽ። እንደዚሁ ብሄድ ይሻለኛል። ከልጅሽ አባት ጋር እንዴት እንደተዋወቃችሁ አጫውችኝ። <laughs> ከግቢ የእረፍት ጊዜውን እየጠበቀ ሲመጣ ከሰፈር ወጣቶች ጋር በመሆን ከኛ ትምህርት ቤት ግቢ ኳስ ጫወት ነበር። እሺ፣ በጣም ጎበዝ ተጫዋች ስለነበረ ይማርከኛል። የተለያዩ ጌሞችንም ሲያደርግ አልቀርም። ስፈለግም እሱ ከሚጫወትበት ሜዳ ሆነ መገኘኝ። ታዲያ አንድ ቀን ጠርቼ አድናቂው እንደሆንኩ ነገርኩት። እሱም በተደጋጋሚ ይመለከተኝ ስለነበረ አብረን መሄድ፣ መሸኛኘት ከዛ ከዛማ በድፍረት ጠርቼ እንደማፈቅረው ነገርኩ። እሺ እንደዛን ቀን ደንግጦ የሚያውቅ አይመስለኝም። ዝም ብሎኝ ሄደ። እሺ ከዛ ከሶስት ቀን በኋላ መጥቶ ይቅርታ ጠየቀኝ። ኧረ እባክሽ ይኸው ለዚህ በቃ እንልሻለሁ። ወንዶች ብቻ ይጠይቃሉ የሚለውን መፈክር ገለበጥሿ። ጎበዝ እሙዬ። እንደዚህ ነው የምንጠቀመው ሁላችንም። ሰፈሯችሁ እንዴት አለ? አረ አይደለም፣ የእሱ ወደ ቦሌ ነው፣ የኔ ደግሞ ከገብርኤል ቤተክርስቲያን ጀርባ ገባ ነው እንዴ? ጥሩ ተገናኝታችኋል። በእኔ አግዢኝ መምጣትሽ ካልቀረ በነገራችን ላይ ምርጥ አክስት ነው ያለች። ለዚህ የሚ ክፉ ቀን ደራሽ ነች። ደግሞ እኔ ነኝ ያሳደግኩት አለች። ነው። አባባ አስጠፋ የማይፈልገኝ ወዶ ይመስልሻል? ለእኔ ግድ የለውም። አብሬ አላደግኩም። ለገንዘብ የሚሰጠው ትልቅ ክብር አክስቴን ጨምሮ ሁሉም ይሸሹታል። ቀርበ ለማዋየት አልሞከርክም? ረጅም ዓመት ውጭ ነው የኖረው። በባርነት ለፍቼ ያገኙትን ገንዘብ ለማንም አላቀምስም የሚለው በአንድ በኩል ስታስበው ነው። ይሄ አላዋቂነት ነው። አስበሽዋል? በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገኝ ቢያሟላል እኛም ባልተንከራተተን። ደግሞ እኮ ስጠኝ አልነበረ አበድረኝና ሰርቼ ልመልስል ነበር የዘወትር ጭቅጭቃችን። ምክንያት ቢኖረውስ? ለነገሩ ልክ ነሽ። ማለቂያው መቼ እንደሆነ የማይተው ቀን አስጀምሮ አራበሽ የሚያስተናግድ። እንኳን Yeah.

ከየት ተገኘሽ ዛሬ? ወይስ እዛ ጋር ልሁን? ኧረ በእውነት እዛ ጋር ብሆን ይሻለኛል። በጣም ነው ቆይታሻል። ንፋስ እዚህ ጋር ብሆን ይሻለኛል። እንዴት ነሽ ደህና ነሽ? አቤት ምን ተቃለሽ? አቤት እንዴት ቁጭ በይ እንጂ። ኧረ እባክሽ ግድ ቁጭ በይ። ምን የከረመ ነው እንቋቁ የለም። እኔ የምልሽ አክስቴ ትሄዳለሁ አለች። ብቆይም እንዳጠብቁኝ ብላለች። የምትኖርበት ነግሬሻት እንዴ? ምን ነው እኔ የምልሽ አስካል ሰራተኛ ምናምን የለሽም እንዴ? ኧረ ነበረችኝ። እሷ የሰራችውን ጠብቄ ከምሰራ ብዬ መንቀሳቀሱ ይሻለኛል ብዬ ሸኘዋት። እሱስ ደግ ማን እንደ ራስ ብለሽ ነው? እስቲ ቁርሱን ያዥው። እሺ፣ ይሄን ዳቦ በቃ አልተውሽም አይደለ? ምን ላድርግ፣ ቡና ካለሱ አያምር። እውነትሽን ነው እኮ። እንደው ሰንዬ ቤቱን እንዴት አገኘሁት አልሽኝ? ውይ የቤቱን ነገርማ ተይው ያልዞርኩበት የለም። ይገርምሻል። ሽምግልና ተልኬ እኮ ነው የመጣሁት። የት ማጋ? እኔ ጋ እኔ ጋ። ውይ እመቤቴ፣ ምን ልታሰሚ ነው ዛሬ? ብቻ ከዙፋንዬ ልጅ እንዳይሆን። ሽምግልና በምን አወቅሽ? ቃል አለኝ። የዙፋንዬን አደራ ተሸክሜያለሁ። ከየት ባገኘሁት እያልኩኝ እስከ ዛሬ ስጨነቅ ስጠበብ ነበር። አደራ? የምን አደራ? የኔና የሷ የረዥም ጊዜ ወዳጅነት በልጆቻችን እንዲቀጥል ቃል አስገብታኛለች። ታዲያ ልጆችሽስ? ልጆቼ ወንድዬ ዘንድሮ ይመረቃል፣ እመቤቴም የማርኬቲንግ ተማሪ ሆናልኛለች። እንደው ይህን ሰሞን ፈተና አላቸው መሰለኝ ብቅም አላለች። እንዴት ናፍቃኛለች መሰለሽ! እንዴት መሰለሽ ንፍቅ ያለች ግን እኮ እመቤት ከዙፋንዬ ልጅ ጋር እኮ ነው ቤት ነው ያሉት። እንዴ ምኑ ከየት አገናኘሽው ሰኒ? አረ ፍቅር ቶሎ ተነሽ በእናትሽ። ምን አለበት እንዳሌባችሁ ልክ ብለን ከምንወጣ ስትመጣ ተሰናተናት። አንቺ አክስቴን አታውቂያትም? ወላጆችሽ ነው ይዛችሁ የምመጣው። እሺ እዛ እንደምትሄድ በምን እርግጠኛ ጠይቀኝ ስላልነገርኳት ለምንድን ነው እሺ የት ልብስሽ? እሺ ኧረ በእናትሽ ቶሎ ቶሎ በይ ከዚህ ቤት እንውጣ። በእናትሽ ፍቅር ተይ። የልጆቿን ቤተሰብ ለመፈለግ ነበረ የፈጣሪ ስራ። ያንቺ ሆና አገኘኋት። የምትኝና የምትነግርኝ ህልም ካልሆነ እኔ ደስተኛ ነኝ። አቤት እነሱም እንዴት ደስ እንደሚላቸው እንዴት ተጨንቀው መሰለሽ እኔ ቤት ያሉት። በቃ ሳይውል ሳያድር ዛሬውን እንንገራቸው። ደግሞ እኮ እሙ እኮ ነፍሰ ጡር ናት። ይህኔ እመቤት እሰይ እመቤቴ ምን ይሳንሻል? እንኳን አረገዘች ደግ አረገች። ልጅ በልጅነት የትምህርት ደረጃውም እንደሆነ አሁን ያለችበት እኮ በቂዋል። Thank you. 알아 도로 도로 이리 와. 아. ምን አረግ ታዴ ታዴ አቤት አሉ ግን ከእንግዶች ጋር ናቸው ልግባና ነው እሺ ኮትም የለም እንዴ? አጎቴ ገንዘብ ያስፈልገኛል። እኛ ኢትዮጵያውያን መረዳዳት 我来撑。 እንደዚህ አርጎ መመለስ አግባብ አለ? የአባቱ ሊጤ ነው። ይሄን የልኮት ሊሆን ይችላል። ምን ታውቃለህ? ራታቱን ትጫወት ከሆነ ትጫወት፣ ከበቃ በቃ ማለት ትችላለህ። ኦኬ ኦኬ ካዘንክ ተሸክመ ከምትዞሩ መቶ ሺህ ብር ላይ መስጠት ነበራ። መቼም ነው አልከፈልኩትም እንጂ ብከፍለው ሰጠው ነበር። ምንም ችግር አልነበረው። sano ከአባት ጋር እርቅ በማውረድ በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ጎደለኝ ብሎ ነው ይሄ አሰዳቢ አያደርገው ምንድን ነው የተወሰደባቸው? መቶ ሺህ ብርና ከተለያዩ የተፈራረኩበት ኦሪጂናል ደብዳቤዎች ያሉበት ነው። የመኖሪያ አድራሻውን አፈላልጎ ወስዶ ማበስበስ ነው። ልጁ እንደሆነ ምንም አይነት ጥፋት የለበትም። ተሰማ እዚህ ለካ ሶስት ቀን ገንዘባችሁን ዶክሜንቱ ችግር አይ ማን ነው እንደሚ አንተ አንድ የውጭ ጠብቀኝ። እኔ የምልህ አንተ እንደው ስታስበው ስጋ ደማ አይደለም እንዲያሸነፍ ምን አይነት አባባል ነው የምትናገር? አሁንም አንድ ነገር ልንገር፣ የኔ አንተ ታናሽ ወንድምነት ማይበሮጌት አነሷ አምስት ሳንቲም መቶ ሺህ ብር ዶክሜንት ምናምን የምትለው ነገር ማይበ አያገባኝ። ግን በልጄ ላይ አንድ ነገር እንዲህ እንደ ጫፉ ነገር ቢነካ እኔ ወስዶን እርምጃ ለመጨረሻ ጊዜ አሳያለሁ። ቀጥሉታል ውጣ፣ ቀጥል፣ ውጣ፣ ውጣ፣ ውጣ። ትሰማለህ? ከዚህ በኋላ አይደለም አብረኝ መመለስ፣ ዳግመኛ አይንህን ማየት አልፈልግም። እሺ፣ እናዋርደዋለን ብለህ ታዋርደኝ? ወይኔ ክብሮ ውረድ እኮ ነው የምልህ ንብረቴስ? ሰውየው ለቁሞ ነገሩ ትንሽ ወጣት ገማች ተብሎ አይቆረጥም። በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ ንብረቴን ባትመልስል ቆርጬ አበላለሁ። ግርምሽ እንደውም ስራ እሰጣችኋለሁ። ምግብ የሰፈር ልጅ ለመቼ ነው ኧረ ጣጣ የለውም። ና ግባ። ስማ፣ በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ ንብረት ባይመልስ ወይኔ ቤት እንደማበሰብሰው ነው። እንደ ፍጥርጥራችሁ ገምሽ የተፈጠረ ችግር አለ ፍቅሬ ወደድሽው? ቤቱ የራስን የመሰለ ቤት አለ። ከፍለን ነው የምንኖረው። ከፍለንስ ቢሆን ደግሞ እስከ ከፈልንበት የራሳችን እመቤቴ፣ የራሳችን የአንገት ማስገቢያ እስክትሰጠን ማለት ነው። እሺ ሆነልን እንግዲህ አሁን ድክም አብሎኛል። ካቃታችሁ ተጨማሪ ሰው ፈልጋችሁን ቢሆን ይዛችሁት፣ ባይሆን ክፍያውን ይከፍላል። አረ ጣጣ ግርምሽ፣ የእኛ ጓደኞች አሉ። አብሮት ሰው አለ ባለፈው የሆነች ሆዷ የተቆዘረ ሴት ይዞ ሲዞር አይተነው። ትጠቅመናለች ማለት ነው። እሱን ካጣችሁት እሷን ይዛችኋት እንድትመጡ እናመጣታለን። ኦኬ፣ ዘይትም ምናምን ይጨመራል ውስጡ። ይሄ መጀመሪያ ይሄ ነው የሚፈለው አይደል? እሺ። ከዛ ሽንኩርቱ መጀመሪያ ይፈላል። እሺ። ከዛ ሰዎች አምጥቼልሽ በቃኝ አይደብርሽም መብላት አለብሽ ማለት ውድ ነው ይቺ ነው የመጨረሻ ኪንኪንኪንኪ ፈጠደ Yaşa yaşa yaşa. Yeme çarşı, yeme çarşı, yeme çarşı. Yeme çarşı bak ya. Sanki. Aa, aa. Ha. Bu halatı beğendin. ልጅ ልጅ ልጄ ከማን ጋር ነው የገባው? እስቲ አረፍ በል፣ ልብስንም ቀይረ። አንድና ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምጠይቅሽ፣ እመቤት የት ነች? ልቡ ያበጠበት ጎረምሳ ይዞ ከሸፈተ ዓመት ሞላት። ማንን? ኮይኔን እመቤትን ይቀልሽ አይደለም ጉዳዩን ከህግ ዘንድ እንዳላደርሰው አልፎ አልፎ እየደወለ ድምጿን ያሰማል። እንዴ ላድርግ ልጅ ለመሆኑ አባባ ይሄ ነገር ተነግሮት ዝም አለ? እሱም እኮ ያገር ጉዳይ ሆኖበት ግድቡ ዘንድ ከሄደ ረዥም ጊዜው ነው። በስልክ ቃለ ምልልስ በስተቀር በአካል ተገናኝተን አናውቅም። ምን ብዬ በስልክ ላስረዳው? ምን ብዬ ልንገረው ልጅ? ለእኔ ስማ፣ ለምን አልነገርሽኝም? አንተም እኮ ተረጋግተ ትምህርትን ጨርስ ብዬ ነው ልጄ። ወንድ በቤቱ የለም ብሎ ነው የተጫወተባት አይደል? እኔ ወንድ ሰን አይደለሁማ። በጭላንጭል የምሰማውን ድምጿን አትንፈገኝ ልጅ በፈጠረ ልጄ። ቆይማ ላምሮትስ 미안해. 응. ወይ ላምሪ ሄሎ አሹ ወንደሰንን አግኝቼው ነበረ እዚህ መሆናችን አወቀ እኛም ስንሰማ እንዳንተ ነበር የደነገጥ ነው ብዬ ሽንጥጥ አደረግኩት በጣም አሪፍ እሙዬን ምንም ስላልተመቼ ነው መጥቻ ይሻለሁ በልልኝ። እሺ ሁሉም ያልፋል። አንተ ብቻ ራስህን ጠብቅ። ያው ፈጣሪ ፈቅዶ ከዚህ አባሮች ጨዋታ እስኪያደነን ድረስ አዲስ ነገር ካለ ደውል አሳውቀኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ላምሬ አሸናፊ ታለ እሷ አትበየት አለ ተነሽ ተነሽሽ ዳይ ተነሽ አንቺ ሆድሽ ውስጥ ያለውን ነበር ማፍረ። ተነሽ ሴትዮ አፈርጥልሻለሁ ሆድሽ ውስጥ ያለው ተነሽ ዳይ ውጪ በላኩል ቁጥር ደውለህ አግኘው። ንብረቴን ስትመልስ ሚስትን ትወስዳለህ። አቶ ግርማ ግርምሽን የዋዛ ሰው አድርገሽው ይዳፋልሻለሽ። አልደረሰም። በፈጠረ በጣም እያስጨነከኝ ነው። እሺ፣ የወላጆቹን ቤት እንድታሳይ ፈልጋለሁ ግን ከርቀት ነው ጠቁሜ የምመለሰው። ሸራ ዛፖች ወሰዳችሁ? ምን አርግተው? እባክህ ቆየ ፋይሉ እና እኔ አገገማ ጋር ሂጂ ቦርሳ ልቀበላለሁ እና ኧረ በእናትህ ፈርታል? አይደለም እንዴ ምንድን ነው? አዎ ፈርቻለሁ። ልጁ ባለፈው እንዴት እንደመታችሁ አታይም እንዴ? እና ምን ልትሆን? ኧረ በእናትህ እንዴ አይደብርም እንዴ? እና አትቀበልም? እና በቃ እሺ እቀበላለሁ። እንደዛ በላ ያው ምን አይነት ሲመጣ ይቅር ይሉታል ወይስ እጁን ይዘው ለፖሊስ ሊሰጡት ነው? ምን አረግና ነው? ምንድን ነው የተወሰደ ገንዘብ ነው የተወሰደ ዶኩሜንት ነው የተባለ ይሰጣል። በቃ እኔ በልጄ ላይ አንድ ነገር እንዲመጣ ፊት አያረገው አያረገውም፣ አቋል ልጄ የልበ ድፍኑ አሸናፊ ቤተሰቦች ይኖራሉ። በእንደዚህ ማዕረግ የሚጠራ ቤተሰብ አላውቅም። እያናገርኩሽ መሰለኝ። ማን ነው ሳሮ የቦሊው ዳክተር ነኝ ይላል። ኧረ መተው ጋሼ። የእርሱ

ጓደኛችን ነው። ባሌን አደራዬን ምን ማለት ነው? አስገድዶ የወሰዳ ስለመሰለኝ ነበር የማፈላልገው። እመቤትዬ ስለናፈቀችኝ ብታመጣልኝ ብዬ ነው ያስገደድኩ የመሰለኝ። የደረሳችሁ ባለቤተ በሰላም ተገላግላለች።

Thank you.